我们笑着，我们抬头望天空，星星还亮着几颗。我们唱着时间的歌，才懂得相互拥抱，到底是为了什么？因为。 想分离，因为刚好遇见你，留下十年的期许。如果再相遇，我想我会记得你。 在一生。